Добрый вечер. Сегодня будем разыгрывать стямовский аккаунт. Всего у нас 6 человек, которые поделились. Это Лаурентий, Дмитрий, Дмитрий, Максим, Виктор, Александр и Шурик. Итак, заходим на сайт ОРГ. Максимальное количество человек 6. Генераль. Цифра 4. Значит, там первый, второй, третий, четвертый. Раз, два, три. Блин, раз, два, три, четыре. Виктор. Наша запись есть. Как зайдешь, напишешь мне, я вышлю тебе на почту логин, пароль и email, и его